Siemanko Elo, cześć, wchodzę z kolejnym odcinkiem mojego wideobloga i to jest odcinek specjalny, odcinek związany z świętami Bożego Narodzenia. Oczywiście na wstępie tego odcinka życzę Wam zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia, a moim wrogom chuj im w dupę ale w dupę będzie im za dobrze. W ucho im życzę, żeby te święta spędzili, żeby im wszedł chuj w ucho. Pozdrawiam, elo, cześć.